Olá, eu sou o Frei Malone Rodrigues, da província São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui para desejar feliz aniversário para o Frei Nelson Miller, que está de aniversário, que é uma grande alegria para todas as nossas, paternidades fraternidades do Rio Grande do Sul. Que o bom Deus possa estar sempre te abençoando e te protegendo ao longo da tua caminhada vocacional.